Ребята, с вами я Димас, и сейчас я расскажу, как сосать свою шапку на ютубе, ребята, да. Долгожданное видео, которое вы ждали. Шапка для ютуба, это классно. Нажимайте, готово. Галочку нажимайте, и если хотите вот видешку, нажимайте видешку, и, и, конечно же, вот здесь. Да, ребята, вот. Конечно же, классно вышло. Правда, классно вышло. Пора. Так, и что здесь покрасить? Так, теперь вот вышло. Ну, я не, я не знаю, что это такое. Так, короче, ребята, вот. Я сделал себе шапочку, теперь нажимаем сохранить. Так, так, так. У меня такая вот шапочка. Вот, готово. Нажимайте сохранить и окей. Все, готово. Теперь заходим в YouTube. Я здесь э, выбираю шапку. Так, это мой первый канал. Так, наж, э, нажимаете изменить оформление канала. И, конечно, выберите файл. Так. Так, так, так, так. Выбираете загрузки. Еще Так, так, так. Вот. Убираем Димас. Где-то близко Димас. Где они? И готово, ребята. Мы, мы создали свою шапку, видите? Кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. А с вами был я, Дима.